Кинокомпания Колдотрон Pictures представляет в фильме «Очевидная очевидность очевидна». О, Ой, блядь, ну это уже в другой серии. Представляю вашему вниманию имбовый перс Манда. Да не Манда, это а Манта. Да? А я думал Манда. Ты о чем вообще думаешь? Я? мантуси, о мантуси Есть огромная жопуся Я в шары, что ли я буся Но ну, отсутствуют сисюси Гнутся, тапки гнутся Так это же видео про М4, а не про сисюси Естественно

in the weekend. to say you better let me speak Turn it up a 33, bitch you ain't seen anything Got enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half nuts. Airdrop is delivered. paradise